každý den je to pořád stejný Stejný lidi, stejný keci, stejný stav, stejný věci Máš stejný názor, nechat věci volně běžet Dechat svý líný tělo, volně na posteli ležet Nemáš nápad, je to začarovaný kruh Je to plán plný muh, je z toho těžký vzduch Z tohohle ti pomůže snad jenom Bůh No a Bůh není člověk, Bůh jedu. Tak v čem je problém, to bys měl asi vidět. Měl bys si se sebrat a nejenom tiše ležet. Koukáš do stropu a ležíš jako lazar. Otevři si internet a mrkni třeba na e-bazar, třeba na něco přijdeš, třeba ti něco napadne, jak z toho všeho ven. Pak nebude tak záhadné, promiň, snad ti to nebude vadit, když ti zkusím aspoň trochu radit, když každý den je to pořád stejný, stejný lidi, stejný keci, stejný stav, stejný věci. Máš stejný názor, nechat věci volně běžet, nechat svý líný tělo volně na posteli ležet. Nemáš nápad, je to začarovaný kruh, je to plán plný muh, je z toho těžký vzduch. Z tohohle ti pomůže snad jenom Bůh. No a Bůh není člověk, Bůh je duch. Tak v čem je problém, to bys měl asi vidět. Měl bys se sebrat a nejenom tiše ležet. Koukáš do stropu a ležíš jako Lazar. Otevři si internet a mrkni třeba na e třeba na něco přijdeš, třeba ti něco napadne, jak z toho všeho ven, pak nebude tak záhadné, promiň, snad ti to nebude vadit, když ti zkusím aspoň trochu radit.